קורה חברים? כאן אופיר בעוד סרטון חדש. ובסרטון הזה אני משחק עם צופה ממש ממש חמוד שאמרתי שאני חייב לעשות את הסרטון כי זה ממש מצחיק. אז אה, תהנו מהצפייה ותנו לייק וסאב כמובן. אח שלי! אחות שלי, מה קורה? עשה לי ספרתי מסעדות. יאללה, בוא... איפה בא לך לנחות? אה... אה... die, die Wat is das Is Leslie. Ich ga mit ihm das. fuck? What the fuck? Ah. Ahora estoy con ese de eso. Oye, aquí. Ok. Ah! Ui! O ficha. Ah! Bloqueia-te! Escortelete. كسروا لي الكود بس اختار لي اوه Um... בו יש פה סלרפ. לא, אני אשמור את זה בעצם. וואי! אני באה! אתה אה! לא יודע מה, למה אני עושה וואו, אתה תראה. וואי! אה. רגע, וואי, יפה. זה ירוק. היי, אה, בוא, בוא, בוא, בוא. קח. כדי שאתה תנהג, אני יודע לנהוג. תנהג, תנהג. ירוק. ירוק. טוב. לנהוג. לנהוג. אני לא יודע סע לסולטי. sắt מה אתה עושה? אמרתי לך, אני לא יודע לי. אה, יש, הצלחתי. אוקיי, אוקיי. למה רק ביורים? אבל הורדתי אחד לנוב, כמעט. יאללה, פה הוא פה. הוא מסיים אותי. אה, הם השלושה, מה זה, הם עושים טיל. הוא פה, הוא פה, הוא פה. עוד אחד נוף. רד, רד למטה. יא זאביל, אל תיקחו בחבר שלי. או, אה, מתים. ש... הרגתי אותם בכלל, אין לי מושג. הם היו ארבעה. כל הכבוד. אה, הוא הזה? יש כאן עדיין מישהו חי. מהר, מהר, מהר, מהר. הוא החיה אותו! בוא נהרוג אותו. איפה אתה? פה, הוא פה. בואנו. הורדתי לו מלא חיים. הוא לא הוא. הוא לא הוא, אתה יכול. אה! הוא עליי! אה, שיט! לא, לא, לא! אל תשים! אל תשים! או, מדקיט. בוא, בוא אליי. יש לי, כבר שמתי מדקיט. יש כאן תיבה. לא, בוא קח אה, מיניז. בוא, קח, קח מיניז. קח, קח, קח. יאללה, בוא נזוז. נחפש עוד אנשים. חופשי. או, פני מצליח, או. בוא ניקח אותו. איפה הוא? אני נוהג הפעם. טוב, בא לי אותו אחר. כל אחד לבד. יאללה. זהו שלא יראו אותך. אני באוטו. אתה איזה צבע? בצבע אה, יש אנשים בתוך גז. ראיתי מישהו חצב עץ. רגע, אני, אוסיף, אני אעשה לי רמפה. בוא, בוא. וואו! היי! יש כאן, יש כאן מישהו. עליי! אה! הצילו! לברוח, לברוח. אה! יורו בסנייפ. איפה אתם? היי, נו, למטה פה. רגע, מחש מוטי? אני... No. שלנו. ככה. זה מתאים. שומע? מדברים? אה, פום! טו, טו, טו, טו, טו. דיסקו? לא. דיסקו? כן. דו, דו, דו, דו, דו, דו, דו, דו. או, עכשיו אתה בוחר. קודם יצא לי מזל נץ. אוי לא. הלך עלינו. לא, לא הלך. הייתי מעדיף אה, פולפול. כל איזה כן, לא יודע אנגלית. פולפול. פולפול. תביא לי הבית. אה, עזרה, עזרה, עזרה. אני עוזר לך, מהצד. אוקיי. נוק. אוף טוב. אה! אתה ג'סט באוויר. פה 75. עוד אחד 75. פגעתי בהם הרבה עם הדיגל. יאללה, צא, צא החוצה. רגע. בוא הנה, הנה הוא בתוך הבית, ראיתי. הייתי דורך אחר. Inu. Inu. Wojna! Na to chyba to czyni. Ah, that's it. That's it. Ay! I need one HP. I need one. Fucking pickaxe. Oiva pois, oh, idiota, niin. עושה, עושה, עושה. אוי, לא. זרקו לכאן דינמיט. אה, היי, מלא! מובילות. עושים בנטג'ים. אני חייב מהר לקחת כאן דברים. סוף. אה! סופתי! god. What the fuck? Oh my god. יאללה, צא, צא החוצה. אה. הנה, הנה, היא שם, היא שם! משמאלה! אה, לא שמאלה! איפה שהעצים, איפה שהגינה. אה. כן, שם, שם, בגינה, בגינה. כן, פה. לא, ימינה קצת. כן, אה, כן. טוב אתה. אה, תתקדם קדימה, תתקדם קדימה. אה, רגע, אה, מאיפה? טוב חברים, זה היה הסרטון להיום. אם נהנתם תנו לייק וסאב, אה, ותפעילו את הפעמון, נתראה בסרטון הבא. אני אומר משהו. יש לך משהו לומר? כן. מה? אללה וואפה. יש לך משהו לומר לצופים? כן, אני ערבי. טוב, יאללה ביי. יאללה.